kişi oğlu adına şeker derler. Erkek olur ise... Hoş geldin. Adı olsun. Melikşah olsun o vakit. Babası gibi yiğit. Gözü pek. Hoş geldin Melikşah. Doğruluktan şaşmayan, hayırlı bir evlat olsun. Bey'in soyu. Çağrı Bey'in torunu. Sultan Muhammed Alpaslan'ın oğlu. 17 yaşında Selçuklu'nun şerefli tahtı saltanatına oturan Yüce Allah'ın davasını hakim kılmaya ve devletini yüceltmeye ant içer. Kılıcında adalet taşıyan pençe vuran, mazlumlara kanat geren, küffarın zulmüne karşı, ömrü gazalarda gece. Şimdi yine gaza vakti geldi. Küffar kılıcımız altında tarım.